Esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Porque respondió con violencia, desató la tristeza, desangró las protestas, violencia ante la inconformidad de la voz y es popular. vida. solo hay tristeza. Encadenan palabras y el derecho a la vida donde empieza. Qué tristeza su muerte, cómo pudo ser, era ella. Hasta que amemos la vida rodarán cabezas, sembrarán el miedo y dispersarán las protestas. Con violencia en contra de las voces inconformes que marchan y reclaman sus querellas. Nuestros derechos avanzan hasta donde los suyos empiezan. desesperada reversa. En la que ahora somos presas por sus palabras revueltas que confunden y enredan. pueblo que sus derechos reclama sembrando miedo a quienes no le tienen miedo a nada. Mi barrio arde por tu, tu actitud cobarde, asesino implacable, quema un pueblo con hambre. que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue y asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Aún digna rabia de tanta fuerza turbia que se empeña en despojarnos del derecho a la paz. Perdonamos no olvidamos exigimos la justicia, que elegimos la belleza, la verdad y la bondad. Perdonamos, no olvidamos, exigimos la justicia y elegimos la belleza, la verdad y la bondad.